msuluhu wako, tunataka kukuambia ya kwamba Kenya imechanuka na hatuwezi kukubali siasa ya chuki, migawanyiko, ukabila na mambo ya kugawanya wananchi. Ama mnasemaje watu wa Nakuru? Tunakubaliana? So I want to tell my friend Bwana Tinga, those you have contracted Mungiki and the former member of parliament of Moro who are today preaching hate and division and ethnicity in your podiums. We want to tell you Kenya is not ready for that kind of politics of violence and division and the politics of hate. If you have, if you have no agenda to sell to the people of Kenya, Don't sell to us fear. Don't sell to us euphemism. Don't sell to us division. Don't sell to us hate. We have come of age and we will never buy fear from your program. Ninaelewa? Yes. Hata hawana sera Yes. kutuambia wasituuzie ubora, wasituuzie ukabila, wasituuzie chuki. Kenya imesonga mbele. Tunataka kubadilisha uchumi. Ile ya muhimu kuliko mambo yote ni hawa vijana ambao hawana ajira. This Tunakubaliana tunakubaliana. Mimi nataka kuzungumza na vijana. Vijana mko? Vijana mko? unisikize kwa makini, kwa sababu you are the primary stakeholders of our present and our future. Unanielewa? Eh, naomba mimi nataka niwaambie priority ya kwanza vile tulikuwa tumekubaliana na Rais Uhuru Kenyatta kwa mambo ya Big Four, tulikuwa tunaweka mpango ya housing ambayo ingetengeneza nafasi za kazi kwa vijana wetu wa Kenya tulikuwa tumeweka mpango sawasawa ya kuhakikisha ya kwamba kuna bima ya afya ya kila Mkenya, Wakenya wasiangaishwe na mambo ya bili ya hospitali. Tulikuwa tumeweka mpango kamili ya mambo ya kuzalisha chakula na kutafuta soko na kusaidia wakulima, lakini wakati watu wili walitutembelea na anje wakakuja wakasambaratisha hiyo plan, wakasambaratisha chama yetu, lakini I want to give you my word, ile ahadi tuliwapatia ya kwamba ajenda yetu itakuwa ni kupatia nafasi ya kwanza ya ajira kwa vijana wa Kenya, we will not go back on it. I want to give you my word. Mimi mnanielewa? Sikutongoja. Na mimi nataka vijana wanisikize kwa sababu yeah. tarehe ya Jumatatu tarehe nne tutapata nafasi ya kupiga kura mwaka ujao, lakini vijana wengi zaidi ya milioni sita hawana vitambulisho na